dan i dobrodošli u novi video. Ja sam Lori Black Glory, a vi ste u Zmajevom gnjezdu. Svi oni koji su me pratili e, znaju da sam bila u Irskoj, živjela sam tamo 2,5 godine i od tamo sam snimala videe kako doći u Irsku, kako riješiti papire, kako lakše naći posao i tako bliže i tako dalje. No, prošle godine 15.6. sam se vratila u Hrvatsku, sletila sam u Zadar, i tako je počela moja e, hrvatska priča ponovo. Puno toga se izdešavalo od kako sam se vratila, evo prošla već skoro godinu i pol i jednostavno bilo bi je malo teško vratiti se na kanal jer izgubila sam se u cijelom ovom sistemu i u cijelom ovom sustavu koji me tjera da svaki mjesec ponovo poželim otići u Irsku. E, no ne dam se, znam iz kojih razloga sam se vratila i jednostavno želim ovdje gurat, barem pokušat gurat koliko god još idem. Od kako sam se vratila, znači bila sam u Baški neko vrijeme, tamo su mi none i nono. Tamo sam radila do kraja ljetne sezone i onda sam se vratila nazad doma u Rijeku. Što se tiče posla, što se tiče društva, što se tiče cijelog sistema ovdje, jako sam razočarana. Ali to sam samo ja i sa takvim stvarima se moramo naučiti nositi, ako ih ne možemo promijeniti ili ih jednostavno prihvatiti. U svakom slučaju u Irsku mogu otići bilo kada, tako da mi je to najmanji problem i to mi je, ajmo reći, nekako najjednostavniji i najlakši izlaz iz svega ovoga što mi se ovdje dešava. Ima toliko tema o kojima se može pričati. Da jednostavno ne znamo kuda bi počela. E, počet ću sa pozitivnim vijestima. Ako niste vidjeli serijal, e, stavit ću link dole u opis, tako da kliknite na link, pogledajte prvi i drugi dio pozitivnih vijesti koje sam radila dok sam bila u Irskoj. Malo mi je teško ovdje skupiti materijal, ali daću sve od sebe, <laughs> pa možda to bude ličilo na nešto. Teško mi je naći neki izlaz ovdje, teško mi je vidjeti neku svjetlu budućnost, ali trudim se. No nećemo e, pričati o negativnim stvarima, nego ćemo pričati o tome kako ih promijeniti da postanu pozitivne. Zato imamo serijal pozitivnih jesti. Uglavnom sam se posvetila fotografiranju i snimanju DJ-eva, partija, festivala. Poznala sam razne ljude, razne DJ-eve, organizatore, razne partijanere. <laughs> može se reći da je to neka vrsta lifestyle isto tako. Kad se jednom uđe u to malo je teško izaći iz toga. Tako da bi mogla napraviti neki review festivala koje sam posjetila, partija, nekih klubova. A malo više o tome možete naći na mom kanalu jer nisam stala sa radom, samo sam ovaj, stala sa radom na ovom kanalu. jako su mi smetale drame koje su se u to vrijeme dešavale na YouTube-u i jednostavno nisam htjela biti dio toga. Neću se time baviti, imam druge stvari, druge planove, druge ideje i druge zamisli. Nadam se da će ovo samo biti nova stranica iste knjige koju smo već počeli pisati, da ćemo napraviti lijepu zajednicu. Nadam se da će imati smisla i da ćemo u tome uspjeti. Što ja smatram uspjehom? Pa uspjeh bi bio Sama ta činjenica da se meni još dan danas javljaju ljudi koji žele otići u Irsku i da me pitaju za informacije. Nažalost, pošto sam ovdje već godinu i pol, jednostavno nemam te informacije koje su vam potrebne jer stvari se brzo mijenjaju, tehnologija se razvija, e, stvari se pomiču naprijed, znate. Jednostavno nisam u toku što se tiče života u Irskoj i ne mogu dati valjane informacije koje bi vam mogle pomoći. Tako da sa ovime jednostavno zatvaram to poglavlje života u Irskoj za sada jer ja sam takva osoba koju može puknuti da sutra odem tamo i da ću otići tamo i nastaviti snimati. Svašta mi se desilo kako sam se vratila, ali to je bilo neizbježno pošto je tu u pitanju godina i pol dana. Eh, ne znam zašto bi snimala život u Hrvatskoj, pošto svako ovdje preživljava na jedini način na koji znaju umije. <laughs> pa tako i ja. Na kraju opet dolazimo do onoga da nam je onako kako svi napravimo, tako da sami biramo svoj put. E, svakog trenutka sami možemo odlučiti kako ćemo reagirati u nekoj određenoj situaciji. Nadam se samo da će sve imati nekog smisla. Pošto je u ovoj državi malo teško shvatiti što ima smisla, što nema smisla. Osobno smatram da smo slobodna bića imamo slobodu izbora, tako je rečeno. Da li je to stvarno tako? Pa ne bi rekla. Kao što sam rekla, smatram da smo slobodna bića i da imamo pravo raditi što god nam srce poželi, dokle god ne štetimo niti jednom drugom biću, što je nekako normalno i razumno. Jednostavno smatram da bi bilo puno ljepše kada bi svi stvarno živjeli onako kako želimo ako imate kakvih pitanja, ako vas nešto posebno zanima, bacite dole u komentar, e, komentirajte, znači lajkajte, bacite subscribe ako niste i vidimo se u sljedećem videu.